Yo cuando sueno, cuando toco, toco para mí. Así me evito muchos problemas. No tengo que pensar si tengo que tocar para alemanes o para rusos o para griegos o para españoles. Si tú tocas para ti y a ti te gusta lo que haces, a la gente, sea del país que sea y del color que sea, le gusta. yo soy lo que soy hace muchos años. Yo eh, nací en un mundo marginado, el mundo del flamenco. mi padre guitarrista, todos mis hermanos guitarristas. Yo nací ahí y había que tocar para comer. Eso era un estímulo muy fuerte. Claro, yo me quejo del régimen anterior porque no pude tener una educación. la gente que sí tenía dinero. Mi familia no tenía dinero. Yo tuve que aprender a tocar para poder comer. Pero por otro lado me fueron bien las cosas. Fue un estímulo para mí. Fue un estímulo el luchar contra todo eso, el luchar contra el no tener las posibilidades de otros niños, el luchar contra la marginación de mi música, porque el flamenco siempre estuvo marginado en mi tierra, porque era una música de gitanos, música de andaluces, de gente pobre,